سب امروز قراره که توی جی تی ای سناندریاس بریم طی یک اقدام احمقانه دوز دخترمون رو یعنی دنیس رو بندازیم توی آتیش و بعد مثل احمقا و اسکولا نجاتش بدیم و باهاش دوست بشیم واقعا کدوم احمقی این کارو میکنه بگذریم برحال تا آخر ویدیو همراهمون باشید این روز که دیگه تو سناندریاس دیگه نمیگم <laughs> انتظار داشتید بگم ها نمیگم من اینجا رئیسم چون یه چیز تابلو دیگه مشخص هستم من اینجا رئیسم یه هیچ زرت و زرت نمیگن که او یه ماشین باحال سلام گم پایین <laughs> نه برو بریم الان شهر رو به هم میریزم بریم فکر کنم قراره بریم دنیس جون رو نجات بدی چی؟ دنیس جون؟ آره دیگه همون دوست دخترم اه به خانم میگم من بد دیگه داری زیاده روی میکنی ریدی تو ماشین میدونم آقا من به حاج خانم میگم یعنی تو بیخود میکنی میگی مگه دست توئه؟ برحال اون دفعه دیسکو رفتی هیچی نه ای من راست میگی دیسکو برگرد نه برو برو برو دنیس داره دنیس رو بندازیم تو آتیش و خودمون نجات بدیم عجب کار احمقانه ای از باید تکرار کنم خب بریم وارد مموریت چیم ای کارل جانسون یه روز تو رو میکشم تمپنی چی بیوه جانم جان دوباره بیوه من ماشین تو لازم دارم آره لازمش دارم بابا تو رو خدا جناب سر بودم بزرگوار تو لیاقت و نداری ساکت باش لعنتی ریدی به ماشین بزرگوار حیف اون بی ام و بابا زیاد حرف بزنی تو رو میکشه عجب ماشینی جون ماشینم ماشینم بنزرز مایی تازه ندازیدیم خب باید اونو برداریم آره بریم دنیس رو به چخ بدیم بعد دوباره خودمون نجات بدیمش چقدر مسخره اما جایی که اول بازی شوتمون میکنن آه شیت یه بیگوی go again بدفو ah, <laughs> چی؟ شتواش <laughs> ترکون دیگه چی چی؟ منو بیزنی بمیر خودم سخ خودم سخ این چیه بزرگوار یه اصلاحی درست بردار آشغال گیج ای هو اسلحه درسته درمون برای من بابا ریدم اسلحه نداریم آه میتونی گرم من دیگه. کن آروم باشی سعی کن آروم باشی بمیر چی چی چی یکی دیگه بمیر نه بمیر آه آه آه چی وای سوختم محمد سوختم با سرم سوخت آشغال چی زیادی حرف میزنه رو خاموش کن خفه کن من اینجا رئیسم ببین دارم میسوزم کمک خواهش میکنم لطفا لطفا یکی به من کمک کنه چی؟ باید دینیس رو نجات بدیم اگه غیرتم باد کرد سه ببینم بزرگوار آه دینیس تو خونه اونا چیکار میکنه؟ چی؟ راست میگی دینیس اینجا چیکار میکنه؟ نکنه اومد اینجا بده من میرم بیرون بابا وایستا مرحله رو تمام کن نه اون دیگه دست دوم شده من میرم بیرون برو نجاتش بده خب باشه یه جینده من باید حتما برم نجاتش بدم بریم بالا الله دادنشو به یکی دیگه میده بیشور راست میگم دیگه خرابکاریاشو بازیاشو، با یکی دیگه میکنه من باید نجاتش بدم کدوم گوری هستی تو جینده تو اونجایی حالت خوبه آره ولی اون شعله ها خیلی داغه من میترسم تو توی جهنم اینجوری خواهی سوخت باشه جا به جات میکنن عوضی برو آره، کنار خاموشش کن خاموشش کن باشه سلام من خیلی ترسیدم <laughs> بغلم کن چی؟ ای وای ریخت تو ای ساختمون داره میاد پایین ما باید زود از اینجا بریم بیرون بیا عزیزم بیا من اینجا میبرمت بیرون <laughs> اول یه ماچ بده یه ماچ بده یه ماچ بده نمیتونه بزنه نمیدی ها بعد اینکه در اومدی میگی بیا بیا بیا بیا آها بیا همراه بیا دختری خراب خفه شو خاطر یه دختر خراب این همه باید خودمو به درد سر بندازم ببینمت آخه نامستم قیافه هم نداری آخه من چیه تو رو باید نجات بدم اه. بیا بابا بیا ترس دارم میام دارم میام چاره ای ندارم پول جان بابا <laughs> بزرگ بزرگ ببرش بیرون یه دختری کیفیر ای زندگیمو به تو مدیون آره میدونم چی؟ یا عمرفز چی شد؟ ای جان من تقریبا مرگم حتمی بود به نظر خیلی عصبی میاد وای آره، بریم وای خدایا چقدر حال داد بزرگ بابا حاج خانم میگم پوستتو میکنه لب میگیری ازش آشغال من من خفشو بذار حال کنم گروه استریت نه تو تو منطقه واگوها چی میکنی من دوست دارم با خطر زندگی کنم تو سی جی درسته؟ منم تو رو دوست دارم آره، از کجا من همه تو گروه تو و برادرتو میشناسم بزرگ حالا یه دختر سوار کرد دیگه چیکار داری میکنی با خودت خودتو به کشتن نده آشقال بی جنبه محمد <laughs> منو ماچ کرد وای خیلی حال داد <laughs> وای برگرد <laughs> جنبه خونه منه بریم خونهت همین الان بریم خونهت بریم دنیس دنیس رابینسون گاهی وقتا به هم زنگ بزن حتما دنیس آره، جون حتما میریم بیرون بیا الان بریم بعدم میبینم سی جی ای بابا بعدم چرا به الان چی باشو ببینم بیا بیرون بیا بیرون بیا بیرون از اون خونه چی؟ میتونم ببرمش بیرون؟ ولش کن بعدا میریم برای امروز کافیه بابا خسته شده